Yo, yo, yo. So we make it groovy. La la la la la la la la la la la la la la. I need a girl, I gotta get up with love. Now we're just dancing on la la La la la la la la la la la la. I don't want. تستي درك تشوفني صومة صح لك يلا قدام تشوف هنا درك تشوف واش نديرو دي مسيل هنا جامي حنايا نحيرو ونوبو اياتي تجور للافا آه، وكلي جالو صاحبي آه، هادوك ما لا لا لا بجيب لهم شوية منو بجيب لهم شوية دي ام سي كان تعرفني ماني واعر عليك لهنا لكن حبيت ديما عندي انا فك عليك مش يا خويا راك تعرفني انا راني واعر عليك لهنا لكن تعرفني انا فك عليك مش يا خويا شكون لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا uh, uh, uh, uh, uh. uh. خويا عاسمين ونغني الراب استطار ديما هيب هوب لكن عبدو قدامي غير واحد بديها شوية فاش كان نسمع لكن عليا ماني معروف بالعقلية كي نوصل قدامك نعطي راسك هادي كلية لا لا لا لا لا تي ام سي توجور مي لا كونتر جاحة كونتر العوج والحق واللوج والحلابة دي هاي دي ما جونش لي تحط على دم بلي ظهرالكم في الدومين your hands up! Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up. La la la la la la la. Zidje i ječin je ratinu, no boy TMC. tal. Y